काला टिक्का लाया करते जल्दी बार न जाया कर तू सिंगल पीस है मोहतरमा में नजरों में ना आया कर तेरी बातें घर पे करा कर सपनों में भी पीछा कर बस तेरी ही तेरी परवाह करूं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं <laughs>